Сегодня мы рассмотрим мобильное решение Skyriver Control. Это диспетчерское приложение для удаленного контроля за объектами, полевыми сотрудниками или транспортом с установленным GPS-трекером. Приложение позволяет руководителю быть более мобильным и не привязываться к стационарному ПК. Вся необходимая информация будет отображена на экране мобильного телефона либо планшета. Skyriver Control доступна для мобильных устройств как с операционной системой Android, так и iOS. Процесс установки приложения довольно простой. Для устройств на Android в меню устройства находим Play Market и в разделе «Поиск» прописываем на латынице Skyriver. Затем выбираем Skyriver Control и устанавливаем приложение. Для владельцев яблочных мобильных устройств аналогично скачиваем из официального App Store. Только приложение называется Skyriver GPS. После установки находим в меню нашего смартфона или планшета приложение Skyriver Control и запускаем его. Для того, чтобы вам детально рассказать о доступных возможностях данного приложения, сначала следует перейти в меню настроек. Для этого делаем клик по кнопке «Контроль». Выбираем «Настройки» и вводим наши данные. Это сервер, логин и пароль, которые мы используем для входа в веб-интерфейс. Теперь сделаем обзор мобильного приложения, основного меню. Основную часть экрана занимает список контролируемых объектов, как в нашем примере, либо список контролируемых объектов в виде групп, если в системе созданы группы с объектами. В данном случае нам доступен перечень двух объектов. Здесь мы видим имена наших объектов, затем время последней их связи с сервером и их адрес. Зеленый цвет объекта говорит, что он на связи и находится в статическом положении, то есть стоит с зафиксированным сигналом GPS. Дата в верхней части интерфейса говорит о получении последних актуальных данных. Эти данные мы можем обновить при помощи кнопки «Обновить», которая расположена возле кнопки «Контроль». Рядом с датой и временем доступна кнопка, по которой мы увидим доступный нам перечень событий. Все перечисленные пункты также доступны нам по кнопке «Контроль». Соответствующих меню «События», «Группы», «Обновить», «Настройки». До этого момента мы рассмотрели вспомогательные инструменты приложения, которые нам помогут контролем. А теперь перейдем непосредственно к самому контролю. Для этого кликаем на одном из объектов, и нам открывается меню операций. Показать его и другие объекты на карте. Карта позволяет выбрать карту из доступного списка карт Отчеты, перечень отчета по данному объекту, значение датчиков. Отображает значение датчиков при последнем соединении с сервером и обновить данное состояние именно этого объекта. Для того, чтобы посмотреть маршрут по выбранному объекту, выбираем раздел «Карта». Будет выведен список доступных карт. В стандартную конфигурацию включена поддержка как онлайн-карт, требующих постоянного интернет соединения например OpenStreetMap, так и автономных карт, не требующих интернет-подключения. Затем нажимаем кнопку «Меню» и пункт «Маршрут». В разделе «Маршрут» выбираем нужное время за последние 3 часа, за сегодня, а также доступна функция задать дату и время маршрута». Для примера задаем дату начала и конца маршрута. И мы видим маршрут на нашей карте. Приближаем карту. Стрелочки на маршруте указывают направление движения. Более детальную информацию о наших объектах мы можем узнать из раздела «Отчеты». В этом меню доступны такие отчеты. По пробегу, по стоянкам, по топливу, по заправкам и сливам, по событиям и по датчикам. В качестве примера аналогично запросим данные по маршруту в отчете по пробегу. Задав как ранее дату начала и конца маршрута. На экран устройства выведена информация в виде таблицы. Спасибо за внимание. Надеюсь, я вам смог помочь и рассказать, как можно просто и эффективно использовать наше приложение Sky River Control. Если это видео было полезным для вас, то поставьте этому видео лайк и не забудьте подписаться на наш канал. А если есть вопросы, то пишите в комментариях, либо обратитесь в нашу службу технической поддержку по контактам, указанным под этим видео.